Hei, Brestbøl Takas altså. her. Jeg skal bare fortelle hva jeg har gjort i helga. Fra 15. til 17. april i år så var det nemlig en begivenhet i Sandnes. På Thon hotell i Sandnes så hadde nemlig spel arrangementet der. Brettspillklubben eh, Alea Jakt Hest, som jeg er medlem i, har arrangert eh, det andre brettspillsamlinger som finnes i Sandnes. Og du ser her, SPEL, fantastisk fin logo, og kjekke folk, og bare ha det moro i tre dager, fra fredag til søndag. Spill er selvfølgelig ikke lagd av én person alene, men de har en komité, en arrangementskomité, og jeg har da snakka med Terje, som er et av medlemmene i den komiteen. Så Terje, hva er spill, og fortell litt om hva som skjer her for noe. Spill er brettspillfestival for, eh, for, alle. Eh, I alle aldre. Eh, og dette er andre året vi arrangerer spill. det er da helg Eh, der folk kommer fra nær og fjern. som ehm, er brettspillinteresserte, og som er på en måte blitt invitert av folk som eh, har spilt brettspill. Eh, og som på en måte gjerne interessert i å lære mer om hva egentlig dette her er. For det er en ny type jeg vil egentlig si at det er en ny type brettspill. Det er ikke Ludo eller Monopol eller noe sånt det er på en måte design av brettspill. Er, du kan sammenligne det med at en forfatter eh, som skriver bøker, på en måte òg eh, kan forfatte brettspill. da, Og sette sitt personlige preg og sitt personlige tema på brettspillene. Da får du en helt annen opplevelse av da å sitte sammen rundt et bord og, og, og dele denne historien som, eh, som, du ofte får da når du spiller disse brettspillene. Og vi har, vi har, vi har fokus på frispilling, eh, der du egentlig bare eh, finner folk å spille brettspill med. Og mange av de som er med på spill, de har med seg eh, brettspillene sjøl, som de eier, eh, og, er veldig villig til å forklare regler og, og dele i spillopplevelsen med, med, nye folk og lære de spillene. Og vi som arrangerer òg, er veldig behjelpelige til å lære dere eh, de, de reglene. da, Og vise dere hva spill som vi tror dere vil like. da. Og vi har jo selvfølgelig òg litt turneringer for de som ønsker å ha litt mer konkurranse. Og gjerne vinne da premier, da. Det er jo alltid kjekt. Ja. Det blir mye snakk om at eh, escape room er liksom det nye eh, hotte og sånn. Og det har vi jo òg. det er jo veldig kjekt. Så da bør jo alle prøve. Beskjed fra Dr. Brain. Oppsøk The End for avhenting av varene. Følg så instruksene under i rekkefølge. 1. Legg sammen noe mykt. Ah, we kunnen nog eindspreken. Ah, we hebben dus... Uh, ja. <laughs> We hebben dus doorgaan. En de plakaten van het natuurlijk. Dus toch. Aster ah, en dan. En die. is daar de en. Oh, fijn, fijn, maar. naar Ehm, velkommen til spill, og jeg tror dere vil oppleve noe som dere ikke har opplevd før.